Na casa 2.2, representamos as estratégias, ou seja, a agenda que vamos utilizar para essas práticas. No meu caso, eu tenho praticado apenas natação pelas manhãs, às terças e quintas, então é essa agenda que eu tenho seguido. Mas também representamos a agenda de nutrição, né, alimentação adequada para obter esses resultados que buscamos e que é, vai seguir uma, uma, uma espécie de metodologia específica ou alguma escola de alimentação, por exemplo, alimentação vegana, alimentação é, esportiva, enfim, existem diversas cartilhas de é, métodos é, para chegar a diferentes resultados, ganhar peso, perder peso, é, ter mais força, mais desempenho, enfim. São possibilidades que a alimentação, a nutrição também permite incluir no nosso planejamento.